Ayan. Teka, susunod lang. Subukan. जाना बा गरिदिनुहोस् मलाई पनि भन्नु पऱ्यो मैले भन्नु पऱ्यो माइक अलिकति आएको नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाया सरस्वती व्यासम् ततो नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं से भगवते उत्तम श्लोके Bhakti Bhavatinashtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 15, entitled The Pandavas Retire Kindly. Text number 17. सत्रह So, ye सते प्रीता हेमते आत्मता ईश्वर धर्मम् अपवाय वदन्ति तं या शान्तं वहम् अरयो रदिनो उपष्टानां हीनां आहारां भावं धैरास्तं चेता فاستغفر اللهم ya mana ada di kapuan लादवनाभयाभयाभ्याम् मंशस्तवाहामलयो प्रतिस्नेतदष्टम् नप्राहरण्यम् अनुभावनिरस्तचिताम् यत्र तथा पते यत्पादपद्ममभाय भजन्ति भव्यः सदैव तत् परिवर्तित का बोध हुआ लेकिन उनके विषय में कोई पुष्टि या भ्रांत धारणा न था बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान के दिव्य करने के द्वारा आकृष्ट होते हैं युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है जल वहाँ दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहते हैं प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है विशेष रूप से हायर सैनिक तथा सेनापति पृथ्वी के समय अत्यधिक प्यास हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है लेकिन कुरुक्षेत्र पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था यदि वहाँ भेदन करने की सुविधा हो तो आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनापति घोड़ों तथा उनके प्यास के लिए तुरंत जल पिला सकते थे मनुष्य की तो बात ही क्या कहना वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतहों को भेद कर नीचे से जल निकाल सकते थे यह विधि आधुनिक वैज्ञानिक के मार्ग में आज भी अज्ञात है गुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागनाथं सागना साद्वैतां साधुतां प्रचन्या चैतां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदम् पञ्चकल्पतरुण्डस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पालनेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे So we're hearing Arjuna talk to Maharaj Yudhishthir after Arjuna returned from Dwarka. आज हम अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं जब वो द्वारका से वापस आ रहे हैं Maharaj Yudhisthira had been waiting anxiously for the return of Arjuna because Arjuna had gone to Dwarka for a long time. तो महाराज युधिष्ठिर चातक की तरह इंतजार कर रहे थे कि कब अर्जुन जो है वापस आएंगे और अर्जुन जो है द्वारका बहुत दिन से गए हुए थे And there was no news what is happening. And, and, and not only was there no news, but there were many inauspicious omens. Arjun जब वहाँ द्वारका गए हुए थे तब वहाँ से कोई भी संदेश नहीं आया था और अर्जुन के अनुपस्थिति में यहाँ पर बहुत सारे अघटन घट रहे थे So Maharaj Yudhisthira could see all the inauspicious omens and he understood something very bad must have happened. तो महाराज युधिष्ठिर इन अघटनों को देखकर यह समझ पा रहे थे कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाली है So was thinking like that, that was when Arjuna came back appeared. जब अर्जुन वहां पहुंचते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास उनको देखकर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज तो महाराज युधिष्ठिर was immediately asking Arjuna, what's the news? What's happening? How is everyone? तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हैं सब लोग He was asking, how are all the family of the Yadus? And he was mentioning the names of Aniruddha, Jumna, and then Uddhava, all the different associates of Krishna. How are they? रविराज महाराज यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरीके से यदुवंश के लोग हैं और विशेषकर उनके पार्षद और अंत में प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण किस तरीके से हैं तो तो so Arjuna अर्जुन तुरंत यह बताना उत्तम नहीं समझे उस क्षण के लिए The departure of the Lord from the world is something very painful, of course, to the devotees. भगवान का इस धराधाम को छोड़ के जाना निश्चित रूप से भक्तों के लिए एक दर्दनाक है We celebrate the disappearance of great devotees, but we don't celebrate the disappearance of Lord Krishna. हम उत्तम भक्तों का इस धराधाम से त्याग को बड़े धूमधाम से मनाते हैं लेकिन भगवान जब उस धराधाम को छोड़ते हैं हम उस तरीके से व्यक्त नहीं करते We celebrate the appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but we don't celebrate the disappearance. हम चैतन्य महाप्रभु का इस धराधाम के आगमन का स्वागत करते हैं लेकिन महाप्रभु का इस धराधाम को छोड़ने का हम कतई स्वागत नहीं appearance of Srila Prabhupada and his disappearance. Lekin yahan par हम श्रील Prabhupada ji ka आविर्भाव aur tirobhav dono ko hi samman karte We have to understand that when we celebrate the disappearance of the great devotees, we're celebrating the fact that they are going back to Godhead. जब हम किसी उत्तम भक्त का त्याग को यहाँ पर अनुप्राणित करते हैं तो समझ पाते हैं कि वो भगवत धाम वापस गए हैं We don't celebrate the disappearance of the Lord, like just like here, Lord Krishna. We, we, his disappearance is not celebrated. Rather, it's very painful and unbearable for the devotees. हम भगवान का इस धराधाम को छोड़ के जाने का उत्सव को नहीं मनाते क्योंकि यह भक्तों के लिए एक गहरा सगमा के बराबर है Just to think about the Lord leaving and finishing his pastimes in this world is so painful for the devotees. They don't like to even speak about it. आप सोच के देखिए भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं लीला संवरण करते हुए ये कितना दर्दनाक है भक्तों के लिए So Arjuna is talking about how when Lord Krishna was present, he always behaved with Arjuna in a very intimate, friendly manner. तो यहाँ पर अर्जुन जो है ये व्यक्त कर रहे हैं कि जब धराधाम में भगवान थे इस तरीके से सखा भाव में उनके साथ बहुत सारे व्यवहारिक रूप the Bhagavad Gita in the 11th chapter, Lord Krishna was showing the universal form to Arjuna. And then Arjuna, he was seeing the opulence of Krishna. He was seeing how how powerful Krishna is and how he is actually the supreme personality of Godhead. Arjuna Bhagavan ke is इस ko को देखकर समझ पा रहे थे कि भगवान कृष्ण किस तरीके से परम भगवान है और भगवान का यह दिव्य स्वरूप kis tarike se karya kar raha hai. Previously, Arjuna was just enjoying being the friend of Krishna. इस रूप को देखने से पूर्व अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ सखा भाव से पेश आ रहे थे But after Krishna showed the universal form, then Arjuna regretted that he behaved in a very familiar manner with Krishna. लेकिन भगवान कृष्ण के इस विश्व रूप को देखने के बाद अर्जुन कुछ समय के लिए म्रियमान होते हैं और ये सोचने में बाध्य होते हैं कि किस तरीके से भगवान के प्रति को अनुरूप व्यवहार नहीं किए थे together on the same bed and we would sit and eat together just like we were equals. इन अतीत में किस तरीके से भगवान के साथ वो एक साथ एक बिस्तर में सोते थे और एक ही थाली में भोजन करते थे उन सबको याद कर कर वो कुछ क्षण के लिए म्रियमान जरूर रहे And he said, I would also call you names like uh, Hey Krishna, Hey Madhava, Hey Saketi. But I'm the one who's fortunate to be your friend. It's- I was thinking you were fortunate to be my friend, but now I understand I was the one who was fortunate to be your friend. हम आज तक ये सोच रहे थे कि आप हमारे मित्र रहे ये बड़ी भाग्य की बात है लेकिन आज के बाद ये समझ पा रहे हैं कि हम आपके मित्र रहे ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है And I addressed you, calling you Yadava, like you're a Kshatriya, but I know your father is not really a very great Kshatriya. Your father was Vasudev, and he was a politician more than a Kshatriya. हम ये सोच रहे थे कि आपके पिता जो है एक राजनीतिक हैं क्षत्रिय के अलावा उनका नाम वसुदेव है I was thinking how your father couldn't fight with anybody, But we're all Maharathis, we Yapi Pandavas, we're all Maharathis. We could fight with thousands of people at one time. Your father couldn't fight with anybody. इस तरीके से किसी से भी युद्ध नहीं कर पा रहे थे और हम लोग महारथी हैं बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करते रहे ऐसे भावनात्मक मोह हमारा रहा And I was thinking I was glorifying you by saying Yadava, that you're a Yadava, you're from the, the, the family of Kshatriyas. हम आपको हर समय इस भाव से जानते थे कि ये या, एक यादव है और एक क्षत्रिय कुल है So in this way Arjuna was remembering how he treated Arjuna, he, he dealt with Krishna in, in such a overfamiliar man that he didn't give him any respect. यहाँ पर अर्जुन भगवान के साथ व्यवहारिक रूप को याद करते हुए ये सोच रहे किस तरीके से भगवान के साथ वो एक साधारण तरीके से पेश आ रहे थे And when Krishna showed the universal form to Arjuna, then Arjuna understood how Krishna was the original personality of Godhead. जब भगवान कृष्ण आपका अपना दिव्य रूप दिखाते हैं तब अर्जुन समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण किस तरीके से व्यक्तित्व है And he prayed to Krishna to uh, not uh, not to uh, be तो वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और आज के बाद भगवान कृष्ण के प्रति कोई भी आपराधिक शब्द न कहे ऐसे सोचते हैं. Or, or at least he wants Krishna to भगवान कृष्ण उनको माफ कर दें उनके अपराध के लिए ऐसे सोच अर्जुन का रहता है So we have to understand how Lord Krishna deals with different devotees. तो यहाँ से हम समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण किस तरीके से अलग अलग प्रकार से भक्तों से व्यवहारिक रूप रखते हैं In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Naham prakasha sarvatma yogamaya samar mudu yam na vijanati lokamam avyayam. Lord Krishna says, I am never manifest to the foolish and the unintelligent. For them I am covered by my creative potency, Yoga Maya. मैं भगवत गीता में भगवान इस तरीके से वर्णन करते हैं मैं किसी मूर्ख और अबोध व्यक्ति के लिए हमेशा अज्ञानतम रहता हूँ मैं मूर्ख और अवैध व्यक्ति के लिए मैं कभी भी उनके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ मैं अपने योग माया के द्वारा अपने इस व्यक्तित्व को ढक लेता हूँ so yoga maya acts in two ways it's one way on the devotees and another way on the non devotees योग maya दो प्रकार से कार्य करता है एक भक्तों के लिए एक अभक्तों के लिए just like electricity can be used for different things It can be used to heat, it can be used to cool. जिस तरीके से ये बिजली की करंट है इसको दो प्रकार से हम व्यवहार करते हैं गर्मी पैदा करने के लिए और ठंडाई के लिए so in the same way Krishna's potency Yoga Maya can act in different ways. ठीक उसी तरीके से भगवान कृष्ण की ये वहिरंगा शक्ति जो योग माया दो तरीके से कार्य करती है For those who are not devotees, then the Yoga Maya covers up Krishna. जो भक्त नहीं है योग माया उनके लिए हमेशा अंधकार की तरह रहता है It actually becomes Maha Maya. Because instead of seeing Krishna as the personality of Godhead, they see him as an ordinary person. तो उनके लिए भगवान जो है एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं एक साधारण मनुष्य के लिए रहते हैं Just like when Krishna came from Vrindavan to Mathura, Akrura brought Krishna to Mathura because Kamsa had arranged wrestling match. यहाँ पर उदाहरण तौर पर देखा जाता है जब अक्रूर भगवान को लेकर आते हैं मथुरा के लिए कंस वहाँ पर एक मल्ल युद्ध का आयोजन कर रहा होता है Kamsa had tried to kill Krishna in so many ways. He sent many demons to Vrindavan, but Krishna had killed them all. कंस जो है पूर्व में अतीत में बहुत सारे राक्षसों को वृंदावन भेजता है भगवान को मृत्यु के मुख में डालने के लिए लेकिन वो हर कार्य में विफल रहता है So finally Kamsa decided we have to bring Krishna here to Mathura. Well, I will kill him myself in Mathura. और अंत में कंस जो है यह निर्णय करते हैं कि ठीक है अब मुझे कृष्ण को यहाँ पर मथुरा में बुलाकर स्वयं उनका वध करना चाहिए So Kamsa is the demon. He sees Krishna and he wants to kill Krishna. यहाँ पर कंस जो है राक्षस के रूप में भगवान कृष्ण को मारने के प्रयासरत है He is thinking that Krishna is just an ordinary person who can be यहाँ पर कंस सोच रहा होता है कृष्ण जो है कि साधारण मनुष्य है और उनको मारा जा सकता है so Krishna came to and when Krishna was in Mathura he met the laundry man of Kansa तो जब भगवान कृष्ण मथुरा में आते हैं तो वहाँ पर कंस के धोबी से भगवान कृष्ण मिलते हैं तो Krishna and Baba Ram have come with the कावर And in the village, they were just wearing the dress of the cowherd boys. They were always taking care of the cows. भगवान कृष्ण और बलराम जब वृंदावन से मथुरा के लिए आ रहे थे तब वो गोपाल बाल के रूप में सज्जित थे क्योंकि वहाँ पर वो गौओं की सेवा करते थे और ग्वाल बाल का रूप में वो वस्त्र पहनते थे Now, if you ever take care of cows, you know that the cows, they have quite a strong smell. <laughs> जब आप जानते हैं जब आप गौओं की सेवा करते हैं तो उनका शरीर के में से बहुत एक सुगंधित अ, गंध आता है Devotees used to come from, in, in, in the USA, there's one place called New Vrindavan, where they keep a lot of cows. And the devotees used to come from the New Vrindavan farm, they would come to New York. तो वहाँ पर हमारा न्यू वृंदावन में एक गौशाला है बहुत बड़ी डिवोटी वहाँ पर सेवा करके जब आते हैं And when they would come to New York, you could always smell, oh, you must be from New Vrindavan. <laughs> जब वो न्यूयॉर्क में आते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये निश्चित रूप से उन गौशालाओं से आए हुए हैं And they would say, I took bath three times before I came here. I washed my cloth five times. वो कहते हैं कि हमें नहाने से पूर्व पांच बार हम अपने वस्त्र धोए हैं और तीन बार स्नान किए हैं But still you could smell the cows. लेकिन फिर भी आप उनके शरीर से काव के सुगंध को महसूस कर सकते हैं So Krishna and the cowherd boys, they met this Kamsa laundryman and he had all the beautiful silk cloth of Kamsa. तो भगवान कृष्ण और बलराम जब इस धोबी से मिलते हैं तो देखते हैं कि उसके पास बहुत अत्याधुनिक सिल्क के वस्त्र थे So they said to the laundryman, oh, what nice cloth. Can you give some of that cloth for us? तो वो धोबी से पूछते हैं कितने सुंदर वस्त्र हैं क्या इनमें से कुछ वस्त्र आप हमें दे सकते हैं But this wandering man was a demon. He was a servant of Kamsa. He was not a servant of Krishna. लेकिन ये जो धोबी था ये एक राक्षस रूप था ये कंस का ही प्रतिनिधित्व था ये भगवान कृष्ण का सेवक नहीं था So even though Lord Krishna appeared in front of him and requested him to offer some cloth, The laundry man got angry and said, don't be so cheeky. तो भगवान कृष्ण जब इस धोबी के सामने आते हैं और आके कुछ वस्त्र मांगते हैं तब ये धोबी जो है क्रूर रूप से भगवान के प्रति रुष्ट होता है This cloth belongs to King Kamsa. He will have you punished if you take any of his cloth. अगर इन वस्त्रों में से कुछ भी वस्त्र आप लेने के प्रयास करते हैं कंस आपको देगा क्योंकि यह सारे वस्त्र कंस के हैं so because he was not a devotee he could not understand the importance of offering anything to krishna क्योंकि वो भक्त नहीं था तो इसलिए समझ नहीं पा रहा था कुछ भी दिव्य चीज भगवान को अर्पित करने के लिए later on krishna met other people he met uh, Kupja the hunchback young lady who was making sandalwood pulp for council. फिर बाद में भगवान कृष्ण जो है उसी शहर में कुब्जा से मिलते हैं कुब्जा देखने में कुबड़ था और वो चंदन के सुगंधित पेस्ट बनाकर ले जा रहा था And she was happy to offer more sandalwood to Lord Krishna. भगवान जब उसको इस चंदन के सुगंध के लिए मांगते हैं तो वो बड़ा प्रसन्नचित होकर भगवान को देने के लिए इच्छुक हो जाती है And Lord Krishna was so pleased with her, he straightened her back and made her into a beautiful young woman. तो भगवान कृष्ण उसके इस कार्य से अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं और कुब्ज को थोड़ी से उठा देते हैं और वो एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है And then Lord Krishna met Sudama, the florist. And Sudama offered many beautiful flower garlands for Lord Krishna and Lord Balaram. तो फिर भगवान कृष्ण जाकर सुदामा से मिलते हैं और सुदामा बड़े सुंदर पुष्प जो है भगवान कृष्ण और बलराम को अर्पित करते हैं And Lord Krishna bestowed all benedictions on Sudama, not only in this life, but in his next life. फिर भगवान कृष्ण जो है बहुत वरदान देते हैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म के लिए भी But for those who don't recognize Krishna, then they're foolish. जो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते वो एक तरह से देखा जाए तो मूढ़ है Krishna says in the Bhagavad Gita, Apajananti mamudha manushintanamashritam param bhavam ajananto mamma buddha maheshwaram. That the foolish mock at me, descending amongst them like an ordinary person. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. तो भगवान कृष्ण भगवत गीता का इस श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं अवजानंती मां मूढ़ा तो अवजानंती मां मूढ़ा मतलब जो मूढ़ होते हैं जो मूर्ख होते हैं वो मेरे कार्यकलाप तथा मेरे दिव्य गुणों को समझ नहीं पाते तो इसीलिए भगवान जो है उनके लिए अपने गुणों को described Mudha. Mudha means like donkey, very stupid creatures. तो मूढ़ का अर्थ है यहाँ पर गधा और पशुओं में सबसे निकृष्ट पशु है So they cannot understand Lord Krishna. तो वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते Now that's Yoga Maya acting on the non-devotees. But Yoga Maya also acts on the devotees, but in a different way. तो इस तरीके से योग माया जो है अभक्त के लिए कार्य करती है लेकिन वही योग माया भक्तों के लिए अलग प्रकार से कार्य करती है Just like we see how Krishna acts with people like Arjuna. Arjuna was thinking Krishna is my friend. तो यहाँ हम समझ सकते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं अर्जुन जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण को अपने सखा के रूप से मानते थे They would eat together, they would sleep together, they would joke together. तो वो एक साथ सोते थे एक साथ बातें करते थे एक साथ हंसी मजाक करते थे एक साथ भोजन करते थे Even when Arjuna wanting to marry uh, uh, who Subhadra. Subhadra. Subhadra. Yeah. Subhadra. uh, Balarama wanted Subhadra to get married to Duryodhana, but Krishna wanted Arjuna to marry Subhadra. तो यहाँ पर जब अर्जुन सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे तो बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो लेकिन भगवान कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह उनके सखा पार्थिव अथवा अर्जुन से हो And Krishna even told Arjuna how Subhadra how to take her for his wife. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से मंत्रणा करके समझाते हैं किस तरीके से तुम सुभद्रा को प्राप्त कर सकते हैं disguise yourself put on dress like a sannyasi <laughs> तो भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं तुम One day he was brought there to the palace to be fed, and he saw Subhadra, and Subhadra saw him, and she was attracted to him, and Arjuna kidnapped her. और भगवान के इस कार्य से अर्जुन जो है सन्यासी का रूप धारण करते हैं और अर्जुन के द्वारा भगवान जो है अर्जुन को लेकर आते हैं उनके राज्य में और सुभद्रा उनको देख पाती है और देखने के बाद दोनों में एक प्रेम का संदेश आता है और अर्जुन जो है सुभद्रा को यहाँ पर क्या कहना को भगा के ले जाते हैं Bhavana was so angry. Oh, this rascal, this Arjuna, she keeps pretending he's a sannyasi and he's kidnapped our sister. He was so angry. Lord Krishna had to come and fall at his feet and beg him, no, no, no, it's okay. तो अत्यंत रुष्ट होते हैं अर्जुन के इस कार्यकलाप से और अर्जुन के ऊपर अलग अलग प्रकार के मंतव्य देते हैं तब भगवान कृष्ण आकर बलराम जी को शांत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है रहने दीजिए Lord Krishna said to Balaram, look, actually Subhadra likes it. She didn't like the way you talk. <laughs> तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने छल रूप से बड़े भाई को समझा देते हैं कि नहीं सुभद्रा जो है वो पसंद कर रही थी तो इसमें सखा का कोई दोष नहीं है And in this way is the Lord Krishna pacifying just to, for the favor of Arjuna. तो इस तरीके से आप समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के पक्ष में बलराम जी को मोड़ लेते हैं So Arjuna and Krishna have such a nice, deep relationship as friends. तो यहाँ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण के अंदर एक एक गूढ़ तार का संबंध था When they would meet together, Ar- Krishna would bow down to Maharaj Yudhisthira and Bhima because they were both elderly in age than him. जब भगवान कृष्ण इन पांडवों से मिलते हैं खास तौर से धर्मराज युधिष्ठिर और भीम से तो वो बड़े होने के नाते भगवान कृष्ण को उनसे प्रणाम करते And when Nakula and Sahadev would come, they are younger than Krishna, so they would bow down to Krishna. जब नकुल और सहदेव आते थे, वो भगवान कृष्ण से छोटे थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते But when Krishna and Arjuna would meet, because they were the same age, they would embrace each other. लेकिन जब भगवान कृष्ण और अर्जुन से मिलते थे वो दोनों हम उम्र होने के कारण एक दूसरे से कोलागत करते थे अर्जुन by the influence of Yoga Maya, he's not thinking Krishna is God. तो अर्जुन जो है यहाँ पर योग माया के प्रभाव में होने के कारण भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मान रहे थे Just like Mother Yashoda, is thinking Krishna is her son, she doesn't think Krishna is God. जिस तरीके से माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहते थे अथवा समझते थे वो कभी भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं माने थे Even when she sees her son pick up the Govardhan hill, she thinks, oh no, my son, he couldn't pick up the Govardhan hill. It must be my husband. <laughs> यदि वो भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठाए थे लेकिन माता ये मानने के लिए कतई ही तैयार नहीं थे कि भगवान कृष्ण ऐसे कार्य कर सकते हैं वो सोच रहे थे कि नहीं हो सकता और शायद मेरे पति ने ऐसे कार्य किए The mother Yashoda, she can only think of Krishna as her child. She cannot think of Krishna as the supreme Lord. माता यशोदा हर समय भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में समझ रही थी और वो कभी भी ये नहीं समझना चाहते थे कि भगवान कृष्ण जो है उनके लिए भगवान के स्वरूप And Krishna enjoys that more. He enjoys that loving exchange with his devotees where there's great intimacy तो भगवान कृष्ण इस तरीके के व्यवहार के रूप को अत्यंत पूर्णता के साथ हृदय कम करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भक्त उनके साथ इसी तरीके से व्यवहार के रूप रखें people come and they just bow down and offer prayers and recite the Vedas and, glorify Krishna. That is worship with great awe and reverence. And that makes a distance between Krishna and the devotee. भगवान कृष्ण के समक्ष भक्त आकर उनके सामने प्रणाम करें और भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अनेक प्रकार के वेद उच्चारण से भगवान का यह दीदार करें और इससे भगवान के साथ उनका संबंध जो है करीब से नहीं थोड़ा सा दूरी प्रतीत होता है लेकिन भगवान के भक्त जो है भगवान के करीब रहने के प्रयास करते कृष्ण Krishna gets more pleasure out of having very personal relationships with his dear devotees. लेकिन भगवान कृष्ण जो है अपने शुद्ध भक्तों के साथ एक अलग प्रकार के मित्र भाव अथवा संबंध को स्थापित करते थे. He gets pleasure out of being chased by Mother Yashoda. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अत्यंत आनंद अनुभूति ले रहे थे जब माता यशोदा होlding the stick Krishna had broken all the pots and stolen the yogurt. Mother Yashoda came with her churning stick and she was waving her stick, running after Krishna. तो भगवान कृष्ण इस प्रकार के कार्य से बड़ा आनंद ले रहे थे वहाँ दही हांडी को तोड़ लेते थे और दौड़ रहे थे और माता यशोदा जो है पीछे एक छोटी सी डंडी लेकर भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ रही होती है And Krishna is crying, Oh, save me, save me, help, my mother's going to beat me, और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है चलनात्मक रूप से रो रहे थे और ये चिल्ला रहे थे कि देखो मेरी माता जो है मेरे पीछे दौड़ रही है मुझे मार लेगी So although fear personified is afraid of Krishna, Krishna is afraid of Mother Yashoda. तो यहाँ पर ये छलनात्मक रूप है माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण से डर रही थी और कृष्ण जो है माता यशोदा से This is how Krishna enjoys his pastimes with his devotees. तो इस तरीके से भगवान जो है अपने पूर्व लीला से अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं Just like his Chaitanya Mahaprabhu, his father, Jagannath Mishra, was always having to chastise Chaitanya Mahaprabhu. तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हर समय चैतन्य महाप्रभु को दंड देने के उसमें रहते थे. always So many complaints that are about you, you're doing so many things to people, they're all complaining about you. तो यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र जो है पुत्र के हरकतों से और लोगों के जो उनके प्रति भावनात्मक था उससे बड़े दुष्ट रहते थे People will be bathing in the Ganga and you'll come and pull the legs and knock them down. तो लोग इस तरीके से उनको बोलते थे कि आपका पुत्र जो है हमें स्नान करते समय हमारा पैर भी खींच लेता है and the young girls will come there with their offerings to Mother Ganga and you will tell them they should offer it to you, not to Mother Ganga. और वहाँ पर जो युवतियाँ आते थे गंगा को पूजा करने के लिए उस समय महाप्रभु कहते थे कि उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं ये सारे पुष्प मुझे दीजिए You're doing so many things. So many people were complaining about you. तो तुम्हारे इस कार्य से बहुत सारे लोग जो है तुम्हारे प्रति रुष्ट भाव से मेरे पास आते हैं So Jagannath Mishra, in his dream, a Brahmana would come and he would say, you know, you should not chastise your son so much. तो जगन्नाथ मिश्र के जो मनोस्थिति में यानी कि सपने में एक ब्राह्मण आके बोलने लगे कि तुम इस तरीके से व्यवहारिक रूप अपने पुत्र के प्रति ना रखो But Jagannath Mishra would say to the Brahmana, i am his father. It's my duty to chastise my son. मैं उसका पिता हूँ मेरा यह कर्तव्य है अपने पुत्र को ठीक रूप से रखना तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक श्लोक उदित करते हैं चाणक्य नीति दंड से और कहते हैं कि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शक्ति रूप से रखना yeah. Hmm. don't see the good, but see the faults. Find out the fault. That way, then the son or the disciple will do more, do better. आपको पुत्र में गुण नहीं देखना चाहिए हमेशा उनका अवगुण देखना चाहिए ये गुरु का भी कर्तव्य है अपने शिष्यों के प्रति so God Krishna in is different he he enjoy this feelings with his तो भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार के कार्यों को भक्तों के साथ आनंदित अनुभव कर रहे थे But after Lord Krishna had left the world, then the devotees would feel more the separation from Krishna. जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद भक्त जो है म्रियमान स्थिति में आ जाता है Just like Vasudeva and Devaki, they, they wanted to get Krishna as their son. So Krishna took birth as their child. तो यहाँ पर वसुदेव और देवकी जो है भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाना चाहते थे तो भगवान जो है उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए But later on, Krishna, uh, rather Vasudeva and Devaki, they lamented that they simply wanted Krishna as their child. They should have thought more how to get out of the material world than, rather than just have Krishna as their child. तो बाद में वसुदेव और देवकी जो है दुखित होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि खास हम ये सोच पाते कि भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में ना पाकर इस भौतिक जगत से किस तरीके से हम पार हो पाते But they had done austerities in their previous lives. They wanted to get the Lord as their child. So the Lord fulfilled their desire. तो they के वसुदेव जो पूर्व जन्म में सत्यपाल कृष्ण के रूप से दस हजार वर्ष तक तपस्या करके भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए इच्छा प्रकट किए थे So it is said about the cowherd boys who were playing with Krishna in the fields that they had performed pious activities over many, many lifetimes. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के सखा के रूप में जो ग्वाल बाल बनकर आए थे और भगवान के साथ जो लीला कर रहे थे उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या कर कर इस रूप को प्राप्त किए थे You want to be a friend of Krishna, you have to be qualified. तो आप अगर भगवान कृष्ण के सखा रूप को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस तरीके से तपस्या करना होगा And all of those cowherd boys who were with Lord Krishna, they had all done great austerities, they'd studied scriptures, they'd gone to the holy places, they'd done all the things in order to become friends of Krishna. जो भगवान के सखा रूप में इस जन्म में आए थे तो वो पूर्व जन्म में बहुत सारी तपस्या किए थे और ग्रंथों का अध्ययन किए थे और भगवान को सखा रूप में पाने के लिए तपस्यारत रहे थे is not an ordinary person, but he comes, wherever Krishna goes to speak Bhagavad Gita, Arjuna will go with him. तो भगवान कृष्ण के साथ में जो अर्जुन आए थे वो भी साधारण नहीं थे जब भी भगवान इस संसार में सखा रूप में आते हैं मतलब भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो अर्जुन यहाँ पर सखा रूप में उनके साथ होते हैं So Nara, Narayan, we say Nara, Narayan, the two of them, Krishna and Arjuna, they're not different from Nara and Narayan. And they go, they preach, Krishna will speak Bhagavad Gita, Arjuna will hear. तो पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जो है नर के रूप में आए थे तब भगवान नारायण रूप में आए थे नर नारायण रूप में यह दोनों पूर्व में भी लीला कर चुके हैं But now, Krishna has already spoken Bhagavad Gita, he's established the religious principles, he's killed all the different demons, he's relieved the earth of the burden of so many demonic kings, and came time for him to leave the world. तो इस जन्म में भगवान कृष्ण ने इस थाना धाम को दुर्गंधों से मुक्त किए थे बहुत सारे राक्षसों का वध किए थे और असंख्य लोगों को मृत्युदंड दिए थे भगवान ने इस प्रकार की लीला करके इस लीला को स्मरण करके धराधाम को छोड़ के जाने की तैयारी So the thought of Arjuna, uh, Arjuna rather the thought of Krishna leaving the world is unbearable to Arjuna. He had never expected Lord Krishna could depart. From the world तो यहाँ पर अर्जुन जो है ये कभी आज भी नहीं रख रहे थे कि भगवान कृष्ण कदाचित उनको छोड़कर इस तरीके से धराधाम से जाएंगे और अर्जुन के लिए ये बड़ा असहनीय स्थिति था क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सिवाय कभी कोई चिंतन मन में नहीं रखा था just like Srila Prabhupada when Srila Prabhupada was here, I never thought Srila Prabhupada was ever going to depart from the world. तो उसी तरीके से जिस तरीके से श्रील प्रभुपाद जब इस धरा धाम में थे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस धरा धाम को छोड़ के जाएंगे I thought, no, he must finish writing Srimad Bhagavatam first. तो मैं हमेशा ये सोच रहा था वो शायद एक भागवत पुरुष है हमेशा के लिए Oh, he'd already finished the Chaitanya Charitamrita and he was on the 10th canto Srimad Bhagavatam. तो श्री प्रभुपाद चैतन्य चैतना ग्रंथ को समाप्त कर चुके थे और श्रीमद भागवत उनके दसवां स्कंद तक पहुंच गए And Prabhupada was saying he wanted to translate many other books also. Prabhupada कह रहे थे कि वो बहुत सारे अन्य ग्रंथों को और भी अनुवाद करना चाहते थे. So I could not think that Prabhupada was going to leave the world. I thought he will be here for. मैंने कभी सोचा नहीं तरीके से छोड़ेंगे हम सोच रहे थे कि प्रभुपाद हमेशा के लिए Just like Arjuna was thinking, Krishna, he's not going to go, he's, he's, he's got to stay here. तो जिस तरीके से यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण का स्थावर नाम से जाने की बात को नहीं सोच पा रहे तो वो सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे भगवान कृष्ण considered that he had done his mission, his mission was completed, it was time for him to go to some other place. लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य संपन्न हो चुका था और इस कार्य को संपन्न करके इस तरह धाम से वो जा रहे थे क्योंकि उनको और भी कई कार्य करने थे traveling parties of devotees and they come and they visit the town and stay for some time and then they go to another town. जिस तरीके से भक्त लोग एक आध्यात्मिक यात्रा निकालते हैं एक शहर से जाके दूसरे शहर में रहते हैं और दूसरे शहर के कार्य को पूरा करते हुए फिर अगले शहर के लिए निकल जाते हैं Just before I came here, I was in India and we went on one safari. We had a tour with many devotees. We had a lot of devotees, more than a hundred devotees from 30 different countries. तो यहाँ आने से पूर्व मैं एक सफारी में था उसमें बहुत सारे भक्त मेरे साथ थे लगभग हजारों भक्त थे और हम लोग 30 अलग अलग देशों में यात्रा करके निकले थे and we had the Russian devotees they were doing these dramas incredible dramas they would do तो हमारे साथ कुछ रशियन भक्त थे वो बहुत सुंदर तरीके से कुछ नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रहे थे they did the one of the dramas they did was Jagbarat that, how the, the people wanted to sacrifice Jambhara to the goddess Kali. And goddess Kali came to life and killed all the people. And we did another drama, we did Lord Chaitanya in the Jarakanda forest. और एक ड्रामा जिस तरीके से था कि महाप्रभु किस तरीके से झारखंड के जंगल के अंदर से प्रवेश करके निकल रहे and they had all the different devotees dressed up some devotees were elephants some devotees were deer and some devotees were lions तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे थे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के भेष में कोई हाथी कोई मृग इस तरीके से बनकर ड्रामा में आए थे And we had one Lord Chaitanya, very nice young man, Brahmachari, who was watching Anya, and he was coming through the forest, and all the wild animals, he would touch them, and they would all chant and dance and embrace each other. तो वहाँ पर एक जो युवक युवक ब्रह्मचारी था वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में था और जब वो वहाँ से जा रहा था नृत्यनाटिका में तो जितने भी पशु थे उनको महाप्रभु को छू कर किस तरीके से पारस होकर नाम करते थे और हरिनाम से नृत्य करते हुए महाप्रभु को आलिंगन करते थे And so we had so many different cultural presentations, different dramas, and sometimes playing guitar and chanting Hare Krishna, and different, uh, you know, different programs. Every evening we'd present these cultural programs. Many people would all come, in fact, and we'd stay there for a few days, then we'd move on to another town. तो एक शहर में रह के बहुत अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक नृत्य नाटिका को हम प्रस्तुत करते थे बहुत सारे लोग आकर इसमें भाग लेते थे बड़ा आनंद आई था फिर एक शहर के इस कार्य को पूरा करते हम दूसरे शहर के लिए निकल जाते Of course, every town, every town you come to, they say, "Don't go, don't go, stay, stay longer." <laughs> जब भी हम एक नोटम शहर में जाते थे, वो शहर के लोग कहते थे कि नहीं, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर और अधिक दिन तक रहें. But Lord Krishna comes to this world, he has his program. He comes with different pastimes, he performs his lila, and then he goes. जिस तरीके से यहाँ पर भक्त लोग इस लीला से इस नाटक से नृत्य नाटिका से आगे जाने नहीं देते थे उसी तरीके से भगवान भी इस धराधाम में आए और धराधाम में लीला किए और धराधाम से जाने की तैयारी की Of course, Lord Krishna is always present, but sometimes he's manifest and sometimes he's not. यह निश्चित है कि भगवान कृष्ण हर समय हमारे साथ हैं लेकिन कभी वो साक्षात रूप में प्रकटित होते हैं तो कभी नहीं But his purpose in coming to give pleasure to the devotees. He can kill the demons, he doesn't need to come for that. His real purpose in coming is to enjoy pastimes with his devotees. तो भगवान कृष्ण के इस धराधाम में आने का मुख्य उद्देश्य जो है भक्तों के संग अपने पूर्व लीलाओं का भक्त के संग वर्तमान लीलाओं को अनुमोदित करना और राक्षसों को इस धराधाम से दूर करना And he enjoys that most when he's dealing with the, these intimate devotees who are thinking they're the father or mother of Krishna or they're the lover of Krishna, like the gopis, they have so much love for Krishna. They don't think he's God. They just think he's the most wonderful young man. तो भगवान अपने अंतरंग भक्तों के साथ लीला करते हुए सर्वोच्च आनंद को अनुभूति कर रहे थे जिस तरीके से अन्य अन्य गोपियाँ हैं उनके सखाए हैं तो वो कभी भी नहीं सोचते थे कि भगवान कृष्ण उनके लिए भगवान है वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण उनके लिए सखा अथवा मित्र रूप से हमेशा है So this Yoga Maya is there also in his dealing with Arjuna, that Arjuna also could not understand that he's taking service from Krishna, that Krishna had become his chariot driver. तो यहाँ पर योग माया के द्वारा अर्जुन के बुद्धि को हर लिया गया था और अर्जुन ये कभी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कृष्ण परम भगवान होते हुए उनके रथारूढ़ी अथवा उनके साथी बने हुए थे Now chariot driver is like your chauffeur, you know, and you, or you get in a taxi, you take a taxi, your taxi driver, it- it's not a very big position, you know, it's a low position. आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से जैसे हम एक टैक्सी लेते हैं उसमें बैठा हुआ ड्राइवर हमारे लिए एक कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता वो हमारे लिए एक निम्नतम व्यक्ति होता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भगवान जो है वो रथारोही बने हुए थे अर्जुन के लिए और अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण इस तरीके से भाव करते थे अर्जुन तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ इस प्रकार के कार्यकलापों को अतीत में किए हुए थे और उसको सोचकर वो मृियमान हो रहे थे ऐसे ऐसे भगवान के साथ इस तरीके से व्यवहार But there was no fault on the part of Arjuna. The, it was Lord Krishna actually enjoying this. इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं था अभी तो भगवान कृष्ण इस तरीके से व्यवहारिक रूप अर्जुन के साथ को आनंदित अनुभव कर रहे थे So this is how the yoga maya works on the devotees. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किस तरीके से योग questions? First, any comment? मुक्त चेतना न होने के कारण हम भगवान के शुद्ध भक्त तो नहीं हो पाते just like the man said you love me or else right if you man going to threaten you better love me or else you that is not love अगर हम जोर करके किसको कहे कि आप हमसे प्रेम रखें तो ये संभव नहीं है so Krishna does not force anyone to be his devotee तो भगवान कृष्ण किसी को बाध्य नहीं करते उनके पास we have that choice. We have that we we have, we have that independence. तो हमारे पास वो स्वतंत्रता है So how to become devotee? You have to get devotion from devotees. आप किस तरीके से भक्त बने और हमें भक्त कैसे बनना चाहिए हमें भक्त जो है भक्तों के संग से प्राप्त होती है Krishna doesn't give devotion. भगवान कृष्ण कभी आपको भक्त नहीं होते भक्ति नहीं देते। Krishna, said, if I give them devotion, I'll become controlled by them. अगर मैं किसी को भक्ति दूं तो मैं उनके द्वारा बाध्य हो जाऊंगा उनके बस में रहने के लिए I may have to become their chariot driver as well. मैं उनका रखारवी बनूंगा I already drove Arjuna's chariot. I have to drive their chariot. No, I'm not going to make them devotee. तो मैं दूसरों के लिए इस तरह के कार्य करना पसंद नहीं करूंगा But the devotees are more merciful than Krishna. लेकिन भक्त जो है भगवान कृष्ण से अधिक दयालु होते हैं The devotee wants to give Krishna, uh, uh, although Krishna doesn't give devotion, the devotees give Krishna. And they give devotion to Krishna because they know that this is actually the real position of every living entity. भगवान कृष्ण स्वतः अपने से किसी को अवगत नहीं कराते कि मैं उसके लिए अ, सरलता से प्राप्त हूँ लेकिन जो भक्त है भगवान कृष्ण को लेकर दूसरों को देता है क्योंकि भक्त जो है वो कृपालु होता है And when we, when we become devotees and go back to Krishna, then Krishna will say, Oh, where have you been? So long I didn't see you. Ah, so nice, you've come back. जब हम भक्त बनते हैं और भगवान के पास वापस जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि कहाँ थे इतने दिन तक हाँ, So when, when we actually go to Krishna, Krishna will welcome He makes arrangements to make it easier for us to come to. तो भगवान कृष्ण फिर व्यवस्था करते हैं कि इस कार्य में और प्रगति हो और आसानी से आप उनके पास आ सकें. So Krishna is very compassionate and kind and caring on the fallen souls. भगवान कृष्ण बड़े दयालु होते हैं और बड़े श्रद्धालु हैं और इसके प्रति ये पति जीवात्माओं Although he may not come himself and give devotion, he will send his pure devotees. भगवान कृष्ण स्वतः या स्वयं कभी भी अभक्त के पास नहीं आते भगवान कृष्ण अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं And he, li- he likes to see the devotees get credit. तो भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त ये जो है फल ले Just like in the battle of Kurukshetra, Krishna could have won the battle all on his own, but Krishna wanted Arjuna to get the credit. जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं अकेला ही इस युद्ध का समाप्त कर सकते थे लेकिन भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को माध्यम बनाकर सारा श्रेय जो है अर्जुन को देना चाहते थे So Krishna is always thinking how to glorify his devotees. The devotees they want to glorify Krishna. Krishna likes to glorify the यहाँ पर इस तरीके से भगवान कृष्ण अपने भक्तों का जो दीदार करते हैं और भक्त जो है हमेशा भगवान कृष्ण के लिए दीदार करते हैं और इसी को हम प्रेम आदान प्रदान कहते हैं हरे कृष्ण